assalomu qadrdon muxlis va muxlisamiz. Sizlar bilan siz sog'ingan Ozodbek bloger. Do'stlar, shu videomiz orqali sizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandman. Do'stlar, bizning YouTube'dagi kanalimiz texnofak TV. Telegram'dagi kanalimiz esa Hackerlar maktabi UZB kanaliga a'zo bo'lishni unutmang do'stlar va YouTube'dagi kanalimizga ham подписаться tugmasini bosishni unutmang. bugungi videorolik bilan sizlarni tanishtirmoqchiman do'stlar bugungi videoroligimiz sizlar bilan e, youtubeda e, kanal ochish bo'ladi va kanal ochish bugungi video kanal ochish keyingi videoroliklarda kanalga banner avatar qo'yish mana bularga o'xshab undan keyingilarda esa shu video e, kanalni yuritish monetizatsiya darajasiga yetkazish va pul ishlash haqida videorolik chiqaramiz do'stlar hali hammasi oldinda do'stlar biz videoni boshladik biz agar siz bitta akkauntingiz bo'lsa mana bu yerda ism familiyangiz bo'lsa shuni bosasiz va mana bu yerda plyus turadi agar bo'lmasa sizlarda akkaunt bo'lmasa sizlar bir marta kirganlaringdan so'ng mana bunday narsa chiqadi mana bu existing degani bu yangi emas balki shu o'zingizni akkauntingizni yozing degani ya'ni shu o'zimda akkauntim bor shu orqali yozib kiritaveraman desangiz shuni new degani yangi ochish degani new bosamiz va kanalingizni nomini yozasiz misol uchun xabarlar uz deb yozib qo'yamiz bu yerga esa ham boshqa boshqacha demal ochib qo'ysangiz ham bo'ladi misol uchun mm. misol uchun telegramdagi kanalimizni nomi vazirlar maktabi o'zi bu bu manimcha bu oldin ham bo'lsa kerak man ochganman bu akkaunt mana do'stlar aytdim ochganman deb misol uchun bu agar sizda ham o'sha bo'lsa misol uchun xabarlar mm, uz o'n to'qqiz bor ekan mana xabarlar uz o'n to'qqiz bu yerdan esa tray againni bosamiz va bu yerda password deyapti mm, shu naqa qo'y deyapti parol qo'y deyapti misol uchun biz bunga yozamiz o'zingiz xohlagan raqamni xohlagan harfni yozib qo'yishingiz shart faqat sakkiztadan kam bo'lmadi minimal sakkizta ekan misol uchun bu yerga ham xuddi shu yozganingiz tepada yozganingizni bu yer pastiga ham shuni yozasiz va bu yerda ham yozib bo'lganingizdan so'ng mana buni bosasiz do'stlar va bu yerdan set up recovery options va three again skip mana buni bosamiz eng pastda va accept bosamiz bu yerda esa mana kaftani yozamiz mana bu rasmda ko'rinib turgandi bu yerda h y mana bu rasmda qanday ko'rinib turgan bo'lsa shuni shunday qilib yozasiz do'stlar va mana bu yerni bosasiz va yana bu yerda strelka yana va mana do'stlar ochildi mana xabarlar uz mana shuni bosamiz shunga o'tadi va mana biz qanaqa qarab turganmiz shuni bosasiz va kanalingiz deydi shunga o'tamiz xabarlar uz mana kanalimiz yaratildi do'stlar video yaratinglar bu yerdan yaratish har xil narsalarni nolta obunachi deyapti mana bu yerda siz kanalingizni описаниясini ham yozib qo'yishingiz mumkin mana bu yerda mana e, faqat to'qson kunda uch marta har uch oyda bir marta to'g'ri keladi do'stlar shundagina alishtira olasiz to'qson kunda uch marta ko'p yozib tashlamaydi işte bu yerga mana bu yerdacha esa описание qolgan narsalarningizni yozib tashlay olasiz faqat mingta harf bo'lishi kerak bu yerlarni esa mana bo'ldi do'stlar mana bu yerdan esa video yuklab olib kanalingizni yurita olasiz do'stlar shu bugungi video do'stlar bizning youtube kanalimiz do'stlar texno faket joy tashlab tv deb yozsangiz bizning kanalimiz kelib chiqadi va mana do'stlar texnofakt tv bu yerga o'tasiz mana bu yerdan obuna bu yerda esa mana qo'ng'iroqcha bor do'stlar shu qo'ng'iroqchani hammasi o'tkazib qo'ysangiz bizning videolarimizdan boxabar bo'lib turasiz ya'ni qanday video kanalimizga qanday roliklar tashlangan bo'lsa o'shalar haqida bilib borishingiz mumkin do'stlar sizlar bilan ozodbek bloger bo'ldi do'stlar shu videoroligimizga bir o'nta yoki yigirma o'ntalab besh dona kommentariy yozib qoldiring keyingi videorolikimiz esa mana bunaqangi avatar banner qo'yish haqida videorolik qilamiz yoki shunaqangi yasash haqida videorolik chiqaramiz do'stlar sizlar bilan ozodbek bloger bo'ldi hammaga omad do'stlar sog' bo'ling salomat bo'ling